plastik kalau nampak ais dia penuh kan. Aku harap dapat dah tuang tapi Udah use. Hi guys, hari ni aku nak minum air rasanya uh, favorite semua orang. Tak tahu lah kalau korang tak suka. Tapi mungkin korang suka salah satunya. Aku ada dua jenis air ya. Aku tunjuk ya. Milo ais dan juga teh ais. Uh, ni puas-puasa ni dapat minum air ni. Buka puasa. Huh, lega. Pisau tu puasa. Hmm, tu ais tak jatuh kan. Aku nak ais geng. Susah eh, dalam uh, plastik kalau nampak ais dia penuh kan. Aku harap dapat dah tuang tapi itulah. Tak dapat pun ais ni en una. Ok guys, mari kita baca doa. Okay, kita nak mulakan yang mana? Korang suka yang mana? Ini ada yang komen kat bawah. Aku aku suka Milo ais ni dulu tapi pergi kedai kena scam dia bukan letak Milo dia letak coklat so lepas tu aku tak ada minum dah air Milo kat kedai aku minum nanti ais tapi tu depends kot hmm, depends juga lah okey, tambah masa balik lagi kita minum eh ya bismillahirrahmanirrahim aku minum Milo dulu Lega weh dekat aku Minum air sejuk-sejuk macam ni Okay, mana kita minum teh ais pula Tapi nampak warna teh ais macam banyak susu kan Bismillah pun perut Pada dua gelas je Aku nak komen sikit Teh ais ni tak kau sangat lah Dia punya rasa tu Milo ni okey lah Even aku tak order yang kau punya Tapi rasa dalam Milo tu Ni mungkin sebab banyak susu kot Tapi tak ada rasa manis sangat ke Sebab dah lama beli Korang suka air yang mana? Teh ais atau Milo ais? Komen di bawah Okay itu sahaja video aku untuk hari ni Yang baru singgah dan juga pada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, okay? Like video ni. Sekian.